ko'klarda qo'l yetmas yulduz bo'ldingiz qalbimda otmagan kunduz bo'ldingiz ko'rib turgan bolalaringiz spinalniy amiotrofiya kasalligi bilan e, tug'ilgan bolalarimiz bular tug'ma irsiy kasallik bo'lib bularni davosi shu paytgacha mushkul edi davolash yo'li topilmagandi lekin hozir tibbiyotda buni yo'li ham chiqdi spirnaliziya degan e, katta mablag' talab qiladigan davolash usuli chiqdi bu davolash usuli uchun mablag' kerak biz uchun bolalarimiz uchun bolalarimiz sog'lig'i oyoqqa turish uchun katta mablag' kerak ota onalari qo'llaridan kelguncha harakat qilyapti lekin bunga yetarlicha mablag' yo'q bizni o'zbekistonimizda ham juda ko'p kasalliklarga shifo topilyapti keraklicha yordam qilinyapti lekin bu hali bu davolash usuli bizni o'zbekistonimizga kirib kelgani yo'q biz xalqimizdan odamlarimizdan shuni iltimos qilamiz shu bolalarimiz oyoqqa turib ketishi uchun bizga yordam berishingizni xohlaymiz zoo. 天。